今回は、えっ、ー、と、LJ の360度を見ていきたいと思います。なんかこう、人気みたいね、このグループは。なんか、どういう動画か全然わかんないけど、なんかおすすめされたので見ていきたいと思います。なんか流行ってるらしいからね。でね、えー あのこの動画をね、えー、見てる人でねあのー、なんかこうなデビューのねこうねピエロのメイクは何なんだとかねえー、とかねとかね年齢はとかねどう それもうそんなのどうだっていいじゃん大事なのはさこうこうなんていうのかな、えー、心と心でつながることじゃないだってそんなもんまあ見た目はあれかもしれないけどさ内容が大事じゃないっていうことでね あの、そう言えば、そういうやめることやめよう。ダサいって。だって、た、た、た、例えばさ、た、た、た、例えばだよ。え、映画館行ってさ、あの、すごくもう感動する映画を見て、もう泣いてるとするじゃん、もうたくさんの人たちが。で、急に変な男が立ってさ、みんななんで泣いてるのおかしいよ。だって、この映画は作られた話だよ。本当の話じゃないよ。みんな泣いてるのおかしいよ。とか言うのって。 ハートのピアス。かわいいでしょっていうことで、まあそういうね、くだらない話はやめて、とりあえず、えー、心と心で、つながって、仲良くしようぜということで、じゃあ見ていきます。じゃあいつもでいきます。せーの、ゴーんなんか、おお、物々しい雰囲気だね。怖いね。え おばおばお化け系やだよお化け系は急になんかあのピエロとか出てくるのやめてね怖いからお <laughs> え目白くないえいや日本語わからないですって返事しなさいよわー 今回日本人が悪いやつってことおお助けるんだねあグロックだグロック大好きグロックかっこいいよねグロックグロックの18か17だねあれああボール食ってるうわやりすぎそういやそのビンタいらないじゃん別に いや、しすぎだよ。何えピッピカチュウ <laughs> ピッピカチュウ痛み、残酷。残酷だよ。復讐。まあね、うん。おおおおロシア忍者じゃん。いいね。え、血出ちゃったよ。え、殺しちゃったえっ やっちゃったのや、や、や、や。そこまでせんでも、ねえ。こ、こ、こちょこちょとかした方がいい。こちょこちょとか。あと、噛んだガムを髪の毛につけるとかね。 <laughs> イエーイロシアの侍だぜ。これで KGB だと最高だぜ。 イエーイ違う、忍者だね。ケジビ忍者だぜ。ああ彼女が、日本人許すまじ。マフィアなのかなおお、ナイスショット。バトルものなんだね。かっこいいね。そうだね。探さないといけないもんね。何階にいるかわかんないもんね。うん。ボスボス ボ <laughs> サにあるのボスって。いや、こいつら、こいつらバカじゃん。なんで刀で。いやいやいや。銃持ってんのになんで <laughs> 刀にこだわりすぎだよ。おお、アクションシーンちゃんとしてる。いいね、いいね、いいね。宮城侍の時はね、アクションシーンが全然なかったから。わあ、一発でいいじゃん。打ちすぎだよ。 お好きやりすぎだよ <laughs> 穴開いちゃったよ後で塞いであげてなおおカメラ変わったおお一人称視点でいいてたこのメンバー雑魚すぎだろみんないいね面白いアングルだねあえ何首がくるって回ったってこと 面白いねあもう血だらけだよこれでねあのボスね今日ピピカチュウおおおいおいどうするロシア忍者ああちょいやいやおわそれはきついわいやいやいや捕まえた意味よ でお前も刀使いたいのね <laughs> うんいやここで撃て銃撃てここでここで <laughs> スパンっつってあれおおここでクラウドとセフィロスみたいな派手なアクションのアクションシーンが来ると思ったらまあ危ないからね撮影でね怪我しちゃうからねなるほどねあのー、ね今回はね まさかの日本があの敵役っていうのでねあのびっくりしたけどもまあまあまあまあまあ慣れてるよねあの中国の映画とかさあのね外国の映画とかで、えー、オーストラリアとかもそうだねあの日本人は悪いやつだぜみたいなね日本人敵役にされるのは慣れてるからね君たちもそうだよねキャプテンアメリカ見たら、えー、ドイツも敵だったり 他の映画でもねすぐねロシア悪いやつだとかねマフィアだぜみたいなさもう日本とロシアとあのドイツは、ね、すぐねこの悪い役にヴィランズにされちゃう。ヴィランズ同士仲良くしようね <laughs> 悪い悪いやつならねだからもうね ああそうだよそうだよ俺俺ピーヨやってるからさ他なんか何あのー、なんだっけベストマスクつけたねドイツの YouTuber とかねあの他のなんか忍者の服着たロシアの YouTuber とかでねこの 3, 3国でみんなで仲良くしようよ <laughs> ヴ <laughs> ィランズコンビ組もうよ <laughs> 面白そうだよねありそうだけどねでもいいじゃんだってすぐエンターテインメントで俺ら悪い役にされるんだからうんとりあえずねこれ角度 のカメラの使い方とかね、えー、面白かったねこの360度っていうのはあの首をグギってこう、ま、曲げられた人のことを言ってるのかな、うん、あと「ボス」っていう回あの <laughs> エレベーターで「ボス」って出てくるの面白かったよね日本ではそういうの見たことはないですけど <laughs> ねうんうんうんうん でね、ああと、あの、YouTube でさ、えー、やっぱコメントも僕はあの、楽しめるコンテンツだと思ってるから、まあ、いつものね、感想も、あの、優しい言葉ありがとうね、本当にたくさん優しい言葉ありがとうね。それと、もう一つさ、あのー、えー、っとね、人生で、そうそう、みんなにね、聞きたいもの、聞きたいことがあるのよ。えー、人生で一番こう、もらって嬉しかったプレゼント。 何か教えてほしいです前前の前の前の動画ではこう子供の頃の自分にアドバイスできならなんてするっていうね質問してみんないろんな ね、あの自分に自信持った方がいいとか人を信用しすぎない方がいいとか、えー、いろいろあってね面白かったですこれもねみんなの人生の参考になったらいいじゃない明るい気持ちになったりとかねということで、えっと、360でした他の動画も見てねいいねとかチャンネル登録とか通知ボタン押してくれると嬉しいです JoTV でしたパカパカ